Hidup ini dinamis, layaknya pagi menuju petang, dan begitu pula sebaliknya. Manusia memiliki kuasa akan dirinya sendiri, namun di balik kuasa itu pasti terlibat campur tangan Tuhan yang seharusnya tidak kita abaikan. Kehidupan akan terus berjalan, dan soal akhir kita yang akan berakhir atau dunia yang akan mengakhiri dirinya. Biarkan itu tersimpan rapat dalam kotak yang sering kita sebut dengan nama rahasia. Kita sebagai manusia hanya bisa memilih nantinya berakhir dalam keadaan seperti apa, baik atau buruk.